hoi sitoi kai hai poseis meros to proton hen he opte ornis duo ta opta tria to embamma tessara he masda pente to oxugala hex to theobroma he socolata hepta ho dipurites Ho dipuros artos. Ho paxamas. Octo. To pectongala. He pacta. Enea. Talacana. Deca. He tridax. He tridacine. Hendeca. He orisda. dodeca He fusteae. Tria He perna. τέσσερακαίδεκα, ο στρεπτός, πεντεκάιδεκα, το γλουκύσμα, εκάιδεκα, ε μαστίχε, το τροκτόν κόμι, επτακάιδεκα, τα άλευρα,